mtazamaji wa Stein TV, mimi naitwa Keti na siku ya leo Stein TV tuko maeneo ya Kawe, Kawe mtaa wa Mashauzi. Ehe, niko na moja kati ya vijana ambao wapambanaji kweli kweli, atatuambia basi biashara ameanza lini, kama ni yake, kama ni ameajiriwa na vitu vingine kama hivyo. Mambo poa, vipi? Safi. Ai, toru <laughs> sijui nikae hivi <laughs> tunakufahamu kama nani? Ah, anaitwa James William Wanjesa au kwa jina lingine naweza nikaitwa Jimmy eh, hivyo. James Jimmy, okay. Hem, tuambie kama kijana ambaye unapambana na hili ni duka lako sio? Ah, no. Hili ni duka la mwanangu, nini kaniajiri kuona namna namkimbizia kimbizia kwa kibwa. Eh, vizuri. Eh. Kuna vijana kama wewe hawataki kuajiriwa hawataki kuhangaika kutafuta shughuli yoyote ya kufanya, aidha kujiajili pia, eidha amesoma au hajasoma, una nini cha kumshauri? Kwa sababu wewe tayari umeweza, umeshindwa kukaa sehemu zote hizo, ukasema ngoja nikae hapa kwa mwanangu, kwa sababu ananilipa, nimtizamie michongo yake na vitu vingine kama hivyo. Kwa upande wako unawashauri nini? Ah, mimi nawachawashauri watoke magetoni, toka magetoni, wapambane watoto wa kiume eh, hivyo eh, yani waache tamaa, toke magetoni. Okay. Eh. Ukikutana na mchizi wako kila siku, wewe nigongee 200, wewe nigongee buku, inakukata kwa kiasi gani au wewe unafurahia hilo? Ah, sifurahii ila leo inaniuma, ila nitafanyaje? Ndio naona ukutana kama hivi unaungia tu eh, hivyo tu mm. Sawa. Kuna biashara nyingi zenye mitaji midogo midogo. Mimi natamani wewe ujaribu kumshauri kijana ambaye yupo tu anatamani kufanya biashara lakini pengine anaogopa, anaona aibu. Unajua eh, mtu akiwa ameshavaa amependeza. Tena mara nyingi vijana ambao wanakuwa hawataka kufanya misha yoyote, unakuta amependeza lakini hana misha hapa mjini. Ehe, kuna biashara nyingi za mitaji midogo midogo. Unamshauri afanye biashara gani? na yenye mtaji mdogo kwa kiasi fulani, yani unahisi kwa biashara hii ambayo unamshauri kwa mtaji huu inaweza ikafiti biashara gani? Uh, kuna biashara nyingi tu kama mitumba, chukua boma pale ni bela hii unachukua na unakuja na mtaani unatangaza tu unatembeza fresh. Huwezi kukosa mtu ambaye anaweza kanunua bwana. Ah, kweli kabisa, kweli kabisa. Kwa hata ukiwa na shilingi ishirini yako unanunua zako t-shirt zako mbili, suruali ah, mbili una... Yeah, unauza tu moja moja. Hivyo tu. Tofauti na biashara hii ambayo tunaona unaifanya hapa, labda isingekuwa hii, tungekuona unafanya biashara gani? Ah, mimi maana sio biashara yangu ya kwanza hii. Nimefanya biashara nyingi nimefanya nimefanya kazi kampuni nyingi eh, hivyo biashara yangu ya kwanza ilikuwa pungua za mitumba okay. eh, kwa una ushuhuda nacho eh, hivyo eh, nishapiga sana kazi mwisho siku mtaji ukakata eh. tulikula mtaji au tulionga ah, mna ukakata. <laughs> mtumba ulikuwa unauchukulia wapi mtumba niwachukulia la boma pale Eh, kwa mfano t-shirt ukiingia ila la boma pale t-shirt kali nzuri ambayo unasema hii nikimuuzia mtoto wa Uswahilini eh, bado anawaka aonekane kama wa Uswahilini anaweza kukutana na watu ambao wamevaa nguo za special bado wakawa waka, the same. Ni, ni, ni labda ni ili si, si, yani sita nisemeje ni unaweza kununua labda mtumba wa shilingi ngapi, t-shirt ya shilingi ngapi? Ah, t-shirt yani kama hii hapa nilovaa mimi, hii hapa nimenunua shilingi elfu tatu mtumba huo mtumba tatu eh, elfu tatu picha zake wakati huko tumeutoa Ilala eh, ndio tunautoa bwana ila ukija ukija huku kupiga pasi ule ukiweka dukani kama hivi ah mtu ukija bwana ishi ngapi, ukimwambia elfu na apingi, kwa sababu mtumba mwenyewe umesimama, hawezi kupinga. Ah, kweli elfu anazama anakupa chako anapita pembeni hivyo yani. Okay, sasa kwenye hii biashara yako labda unapokea wateja wa namna gani? Unajua kuna ile ufungua duka tangu asubuhi mtu anakuja, ishi ngapi? Hii nzuri?" alafu anunui. Unapokea wateja wa namna gani wewe? Ah, mimi nakutana na wateja aina zote yani. Eh, kuna wateja kama hao sampulio ambao wanakuja naingia ndani wanaulizia e, ila na siwajibu vibaya na na karimu ili kesho bwana akipata kiko eh atakuja eh kuna yule ambaye anakujaga tu yana, kazi yake ni kuuliza tu afu anunui. Anakukata kwa kiasi gani? Ah, hamna, ndo hao hao tunamshukuru Mungu na kwa na tunawavuta hivyo hivyo. Mdogo mdogo mdogo tunawavuta. Watakuja tu. Dream yako ni kufanya nini? Ni kuendelea kuuza nguo kwa sababu ulianza na mtumba, mtaji ukapoyanga, umekuja kukaa kwenye duka la mwanao sasa tunafanya issue hii hapa. Ni kama la kwako tu sasa hivi kwa sababu mchezo unaonekana kama vile anasafiri. Sasa mtu ambie uh, dream yako wewe ni ipi? Siku moja uje kuwa unafanya biashara gani? Ah, mimi yani ndoto zangu kubwa nikuja kuwa yani mtu fulani hivi naweza nikamiliki duka langu mwenyewe eh, au nikamwajiri mtu na nachukua tu nilio mizigo. Unaonekana kama unapenda sana kuuza nguo. Ah, ndo biashara ndo ndoto zangu ambazo nazitegemea sana nije kuwa muuza nguo mkubwa. Sawa. Eh. Kwa majina tukumbushe unaitwa nani? naitwa Jimmy au James William Monjesa. Sawa, eh, bwana, tuko na mmoja kati ya vijana ambao wanapambana sana na ndoto kubwa sana ya kuja kuwa na duka kubwa la nguo, aidha amwache mtu auze, endelee na misha zake nyingine, au yeye pia akae hapo hapo auze. Anaitwa Jimmy, mimi naitwa Keti. Thanks so much behind the camera, yuko Raji Classic, mimi naitwa Keti. Tukutane wakati mwingine.